mister, master, maestro o semplicemente David Lynch? Ma poi ieri ho visto, non so se forse l'ha vista come immagine di copertina di questo video, ho visto un documentario, cosa che faccio da, ogni venerdì diciamo da qualche anno, un venerdì sera vedo sempre i documentari sull'arte, un canale italiano, uno dei pochi canali italiani che vedo, eh, canali vedo in televisione perché appunto sappiamo la televisione, il problema è la televisione, io ne vedo veramente pochissimi no? interessanti da qualche anno a questa parte. Uh, comunque dicevo, ho visto, uh, si parlava del marmo di Carrara, bellissimo, e mi chiedevo appunto se lei conoscesse il marmo di Carrara. Conosce il marmo di Carrara? O conosce, perché io non so mai se darle del tu o dalle del lei, comunque conosci David, Mr. David Lynch, conosci il marmo di Carrara?